Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdiki eğitim, eğitim bölümümüzde soru tanıtmasının temellerinin devam ediyor arkadaşlar. İlk maddemiz neymiş? Otomasyon mimarisinde veri tabanı yönelimi arkadaşlar. Bilindiği üzere birçok otomasyon veri tabanı olmadan çalışmaz. Ticaretler genellikle. Çünkü verilerin diğere aktarılması gerekmektedir arkadaşlar. Bunlar da belli başlı ücret ücretsiz. MSQL, MySQL, Oracle, diye bir Mono, Mongo muydu, MongoDB ve benzeri bayağı birden fazla işin e, veri tabanı arkadaşlar. Bunların herhangi birini kaydederek verilerini saklanır. İstenildiğinde çekilir senkün yüklenmeyi temizlemek ve benzeri ve benzeri. <clears throat> Şimdi ise e, otomasyon mimarisini veri tanımını şöyle açıklayalım. Madde halinde açıklayalım. E, otomasyon otomasyonların olmazsa olmaz demeyelim de otomasyonun e, veri datalarının bulunduğu, bulunduğu kayıt olduğu yerlerde diyelim. Sonra ise otomasyonun hmm, verilerin otomasyon verilerini diye yanlış yapmadım. Otomasyon otomasyon verilerin ne olduğu ee, rahatlıkla rahatlıkla ulaşılabildiği ulaşılabildiği ulaşılabildiği evet rahatlıkla ulaşabildiği yerlerdir. Hmm, programdır. Program konuşuyoruz. Program

O hattı düzenleyip silinebildiği row yerli adresi eden ve yerli ki edilmesi programdır. Programdır. Göz tabanları. Programdır. Sonra hmm, ne var? Aynen. Otomasyonda bazı birçok şey insanın mimarisine veri tabanı. Şimdi bunları bir yavaş alalım. Ee, şimdi ve otomasyon mimarisine veri tabanı önemli demiştik. Burada maddenin halini dört tane madde yazdık arkadaşlar. Şimdi burada ne dedik? Onu hemen onu anlatalım. Otomasyon mimarisine veri tabanı önemli. Otomasyonu veri dataların bulunduğu kayıt olduğu yerler diyoruz. Demişiz. Program yani yerler Yani, yani yerler diyoruz. Şimdi <clears throat> otomasyonu biliyorsunuz belli başlı kayıtlar. Misal veriyorum ürünler olabilir. E, kullanıcılar olabilir. Ve benzeri ve Bunları değiştirebiliriz veya da e, değişik örnekler verebiliriz. Bunların illaki bu veriler bir yere kaydolması lazım. Bu kayıtların olması için de şimdi text'i text dosyalarından Word'e, Excel'e, şurada kaydedebiliriz. Fakat bunlar Belli bir süreden sonra e, yükselecektir arkadaşlar. Kimse tek dosya Hem güvenlik babın bakımından da bunlar sıkıntıdır. Veri tabanlı ise hem şifreleme bakımından hem ulaşım, ulaşılırlık bakımından ve benzeri diğer işlevlerden dolayı uygundur veri tabanları. Son verinin rahat ulaşabildiği gibi dediğim gibi sorguların, raporlama sorgularının yapılabildiği çok rahat bir şekilde. Sonra otomasyon verilerini rahatlıkla düzenleyip silinebildiği. Yani örnek veriyorum 10.000 tane veri eklediniz veri tabanına. Diyorsunuz ki 10.998. satırındaki veriyi ben şey yapayım. Editleyeyim. Veyahut da droplayayım, sileyim. Ee, upload ve drop yapıyoruz ve benzeri. Sonra otomasyonlarda birçok işlemin belki mi Bu gerçekten doğru arkadaşlar. Bir otomasyon yazmak istediğinizde Veri tabansız hemen hemen otomasyon yazamazsınız. Çünkü bütün verilerin bir yerlerde şey lazım. Ne olur veri tabanı sistemlerini şey yapmazsanız kendi tekstleri yazdırırsınız. Bu da çok kasar ve güvenliği sıfırdır. Genel mimar üzerinden otomasyon mimarisinde veri tabanının önemi budur arkadaşlar. Videomuzda alt tarafı bulunmuş. Bundan sonraki videomuz Sıvıdan otomasyon temellerinde ne olacakmış? Otomasyon mimarisinin test aşaması. Güzel bir konu arkadaşlar. Bunu kaçırmanızı tavsiye ederim. Tabii dediğim gibi arkadaşlar bunların hepsinin daha detaylı ve inceliklerine özellikle kullandığınız sisteme göre detaylı ve inceliklerine girmek için e, benim ücretli bir eğitim kursum oluyor arkadaşlar. Sıfırdan otomasyon eğitim temelleri adında. Oradan başvurabilirsiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Daha doğrusu hayırlı geceler diliyorum. Bir sonraki gün videosunda yani Otomasyon Üniversitesi'nin test aşaması eğitim videosunda görüşmek üzere.